الأولى على من يجب الصوم الجواب يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع إيش معنى الكلام؟ الكافر لو صام لا يقبل منه والصغير لا يجب عليه الصوم لكنه يشجع المجنون مرفوع عنه القلم ثم مقيم يعني مو مسافر ثم قادر يعني مو مريض ثم سالم من الموانع كالحيض والنفاس فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الصوم خلصنا من النقطة الأولى النقطة الثانية ما هي الأمور التي تفطر الصائم المفطرات خمسة الأكل والشرب الجماع تعمد القيء الحيض والنفاس والاحتجام وهذا فيه خلاف كثير هذه الأمور الخمسة هي التي تفطر الصائم بمعنى إذا صمت يعتبر صومك صحيح إلا إذا وقع منك أحد هذه الأمور الخمسة واحد يسأل هذه الأمور الخمسة مفهومة لكن تقع أمور أخرى للصائم ما نعرف هذه تفطر أم لا تفطر مثلا هل قطرة الأنف تفطر أو لا تفطر هنا العلماء يجتهدون الأمور الأخرى إذا كانت تلحق بالمفطرات الخمسة فإنها تفطر وإلا ما تفطر فقطرة الأنف مثلا تفطر لأن القطرات تصل إلى الجوف فتصير في معنى الشرب مثل شخص يشرب قطرات من الماء وتصل إلى الجوف نفس الحكم ومثلا الإبر المغذية تفطر لأنها في معنى الأكل وهكذا النقطة الثالثة هذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط أن يكون الصائم عالما ذاكرا مختارا ما معنى هذا الكلام عالما بمعنى لو مسلم جديد جامع زوجته وما يعرف أن الجماع يفطر فصومه صحيح ثم ذاكرا بمعنى لو أكلت ناسيا صومك صحيح ثم مختارا بمعنى لو فعل الصائم إحدى المفطرات مضطرا أو مكرها فصومه صحيح وبهذا انتهت النقاط الثلاث المهمه أيها السادة هذه النقاط الثلاث مهمة جدا وأساسية إذا فهمتها تترتب عندك أحكام الصيام وبتعرف الإجابة على مئات الأسئلة وبعدها تعبد الله تعالى على بصيرة شفتوا شلون يا أحباب هذا البرنامج يقدم لكم العلم الشرعي بشكل مختصر ومفيد لا وكملوا معي المقطع وبإذن الله بتصيرون فقهاء في أحكام الصيام من هم أهل الأعذار المسافر والمريض والكبير نأتي أولا إلى المسافر المسافر يجوز له الإفطار سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا وسواء شق عليه الصوم أم لا ثم نأتي إلى المريض المرض الخفيف كالسعال والصداع لا يجوز لصاحبه الفطر لكن المرض الذي يخرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز له أن يفطر المريض الذي أفطر بعد شفائه يجب عليه القضاء ولا تجزئه الكفارة لكن المريض إذا كان مرضه مزمنا لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا والآن نأتي إلى الثالث وهو الكبير الشخص الكبير العاجز عن الصيام حكمه نفس حكم المريض المزمن يطعم عن كل يوم مسكينا لكن هذا الكبير إذا هرم وبلغ من العمر عتية بحيث بلغ حد الخرف ليس عليه وعلى أهله شيء لا صيام ولا كفارة لسقوط التكليف عنه وإليكم الآن أهم الفتاوى النسائية المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أو النفاس فعليها القضاء فقط لكن إذا أخرت القضاء حتى أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقضي فعليها القضاء مع الكفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير مسألة أخرى دم الاستحاضة عند المرأة لا يؤثر في صحة الصيام حكم حبوب منع الدورة تجوز بشرط ألا يلحق الضرر بالمرأة والأفضل أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها الحامل والمرضع يجوز لهم الإفطار وعليهما القضاء فقط قياسا على المريض هذا الراجح والله أعلم مسائل مهمة تتعلق بالأدوية الفموية بلع الحبوب والأقراص يفطر بخاخ الربو لا يفطر الأقراص التي توضع تحت اللسان للأزمات القلبية لا تفطر المضمضة الدوائية لا تفطر الغرغرة الطبية لا تفطر إذا لم تصل إلى الحلق ما حكم القطرات؟ القطرات على أربعة أقسام قطرتان تفطر وقطرتان لا تفطر القطرة في الفم والأنف تفطر والقطرة في العين والأذن لا تفطر أحكام الدماء للصائم أخذ عينة من الدم للتحليل أو الفحص لا يفطر حقن الدم للمريض يفطر التبرع بالدم إن كان قليلا لا يفطر لكن الكثير يفطر الحجامة فيها خلاف طويل والأولى تركه حال الصيام مسائل متعلقة بالأسنان معجون الأسنان لا يفطر حشو السن بحشوة طبية لا يفطر خلع السن لا يفطر علاج الأسنان بالليزر لا يفطر زراعة الأسنان لا تفطر كل ذلك لا يفطر بشرط عدم بلع أي سوائل ما حكم أخذ الإبر والمنظار والتحاميل منظار الرحم لا يفطر تركيب اللولب للمرأة لا يفطر التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر لا تفطر التحاميل التي تؤخذ عن طريق الفرج للمرأة لا تفطر المنظار المستخدم عبر مجرى البول لا يفطر الحقن العلاجية إذا كانت غير مغذية نفس إبرة السكر لا تفطر أما إذا كانت مغذية فتفطر غسيل الكلى لا يفطر مسائل النظافة والتجميل استخدام الدهانات والمراهم لا تفطر الاغتسال والانغماس في الماء لا يفطر بلع الريق لا يفطر